हेलो दोस्तों टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है मैं हिमांशु कुमार और आज हमने जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कमिट किया था कि जो हम फॉरेन कंपनी है उनके जो स्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे तो हमारा जो पहला वीडियो था वो केवल उन प्रोसेस और ऑप्शंस के बारे में था अब हम डिटेल बात करने वाले हर ऑप्शन के बारे में कि उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है कैसे आप वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो कौन करेगा उसके प्रोसीजर्स क्या है उस पर टैक्सेशन क्या है और क्या क्या एक्टिविटी परमिटेड है तो जो हमारे प्रीवियस वीडियो था उसमें जो हमने बात किया था लाइजन ऑफिस का लाइजन ऑफिस क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले ये बताऊं कि लाइजन ऑफिस क्या होता है इसको आप कह सकते हैं कि जो पेरेंट कंपनी है उसकी रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि वो केवल पेरेंट कंपनी को रिप्रेजेंट करता है इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं है यानी कोई कमर्शियल एक्टिविटी अगर मैं बहुत प्रिसाइज करने की कोशिश करूं तो कोई कमर्शियल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं लाइजन ऑफिस में आपका जो मेन खर्चा अब अब अब हुआ क्या कि मैंने तो अपना एक लाइजन ऑफिस खोल लिया मैं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ इंडिया में मैंने दो लोगों को अपने साथ भी लगा रखा है जब मेरे पास रेवेन्यू तो क्वेश्चन आता है कि मैं एक्सपेंसेस कैसे बियर करूंगा इस केस में लाइजन ऑफिस के केस में आपके जो भी एक्सपेंसेस होगा वो पेरेंट कंपनी ही रिम्बर्स करेगी यानी कि आप कोई कॉस्ट नहीं लेंगे केवल केवल पेरेंट कंपनी ही जो भी खर्चे हैं वो पूरा करेगी एक्सपेंसिस की जो बात करें उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें अगर आप इसको क्वालिफाइंग कंडीशन की हम बात करें तो इसमें दो क्वालिफाइंग कंडीशन है पहली चीज़ लास्ट थ्री ईयर्स में जो आपकी पेरेंट कंपनी है उसकी प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए पहला चीज़ दूसरी केस इन केस अगर प्रॉफिट मेकिंग है और जो उसका नेटवर्थ है वो पचास हज़ार यूएसडी से ज़्यादा होना चाहिए पचास हज़ार डॉलर से ऊपर होना चाहिए अगर ये दो कंडीशन पूरे करते हैं तभी आप एलिजिबल हैं इंडिया में लाइजन ऑफिस खोलने के लिए अगर हम बात करें प्रोसेस की तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और किस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हैं तो लाइजन ऑफिस के केस में होता क्या है कि जब आप कंपनी इंडिया में लाइजन ऑफिस खोलने चाहते हैं तो जो पेपर की रिक्वायरमेंट है एक तो एम ओ चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए और आपका लास्ट ईयर का ऑडिटेड फाइनेंशियल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो भी चाहिए अब क्वेश्चन होता है कि बहुत ऐसी कंट्री जहाँ पे कि हो सकता है इंग्लिश लैंग्वेज ना बोला जाता है जैसे चाइना हो जापान हो और भी बहुत कंट्री है उस केस में क्या होता है कि आपको अपने जो फाइनेंशियल और आर्टिकल एसोसिएशन आर्टिकल और मेमोरेंडम है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराना होता है और उसको नोटराइज कराना होता है नोटराइज कराने के लिए आप पब्लिक नोटरी से नोटराइज करा लें या इंडियन एम्बेसी में करा लें दो ही ऑप्शन है इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है अब ये सारे पेपर तो आ गए अब क्वेश्चन है कि इसको मैं कहाँ जाके किसके पास जाके ये सबमिट करूँ देखिए इस केस में बहुत ही आसानी ये होती है कि एक तो आपको प्रोफेशनल चाहिए हमारे जैसा जो कि आपको मदद कर सके साथ के साथ आपका जो एडी एडी वन होगा एडी वन क्या होता है अब मैं एडी वन को कंफर्म करूं कि जो भी ऑथोराइज डीलर होते हैं उनको जो बैंक होते हैं वो एडी वन होते हैं जनरली जो भी बैंक होते हैं वो एडी वन ऑथोराइज डीलर होते हैं इंडिया में आरबीआई से जो चैनल है जो बात करने का जो मेजर चैनल है वो बैंक ही करता है जो आपका एडी वन होता है ऑथोराइज डीलर होता है वही आपके सारे पेपर करेक्ट करता है और वही आरबीआई को आगे देता है यानी कि अगर मैं बात करूं तो आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते हैं यानी कि आप अपने जो फाइनेंशियल है सारे पेपर ए डी वन को देंगे और ए वन वो आगे जाके आरबीआई को देता है ये एक कम्युनिकेशन चैनल है यानी कि एज ए प्रोफेशनल मैं ये सर्विस आपको दे रहा हूं लेकिन डायरेक्ट पेपर मैं भी नहीं दे सकता हूं आरबीआई को मुझे एडी वन को बुलाना होगा और एडी वन को ही पेपर देना होगा और एडी वन आगे कम्युनिकेट करेगा यानी जो बीच में बैंक है एडी वन का मतलब बैंक ही होता है जनरली बैंक ही एडी वन की तरह बिहेव करते हैं अब हम बात करते हैं आ, कि उसके बाद क्या होगा आपने पेपर तो दे दिया आरबीआई सारे पेपर चेक करने के बाद अगर उसको कोई क्वेरी होगी तो ईडी वन को कंफर्म करेगा साथ के साथ आपको भी एक लेटर इशू करता है जो आपके जो रजिस्टर्ड एड्रेस होता है उस एड्रेस पे आता है और आप फिर आप ईडी को वो पेपर दे देते हैं अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाता है unique identification number U I N number बोलते हैं आरबीआई वो नंबर आपको अलॉट कर देगी और उस नंबर आने के बाद हम पैन कार्ड अप्लाई करते हैं यानी कि जो ऑथराइज आपका वेंडर है जो आपका प्रोफेशनल है वो अप्लाई कर देगा और आपका पैन कार्ड आ जाता है अब बात करते हैं कि जब लाइजन ऑफिस खोल दिया पहली चीज़ तो मैंने बहुत क्लियर कर दी कि आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते तो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है कि जो लाइजन ऑफिस में किया जा सकता है देखिए लाइजन ऑफिस की अगर हम बात करें तो एक तो वो कम्युनिकेटर है पेरेंट कंपनी और इंडिया के इंडिया में वो कम्युनिकेट कर रहा है यहाँ के बारे में साथ के साथ अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो उसको प्रमोट करने की कोशिश कर सकता है टेक्निकल कोलेब्रेशन या टेक्निकल आपका कोई प्रोडक्ट है उसको उसको प्रमोट करने की कोशिश कर सकता है और acting as a communication between the India and your parent company उसके बीच का कम्युनिकेशन चैनल भी है ये ये पूरा होल एंड सोल है कि ये काम करने का तरीका है अब बात है कि कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसे इंश्योरेंस कंपनी है जो फॉरन में ऑपरेट करती है और इंडिया में आके काम करना चाहती है उस केस में ये प्रोसेस थोड़ा सा बदल जाता है यानी कि अगर आप आ, कोई लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में उस तरह के प्रोडक्ट में काम करते हैं यानी फॉरेन इंश्योरेंस एजेंट है या कंपनीज हैं सबसे पहले आपको आईआरडीए जाना पड़ता है जो इंडिया में आईआरडीए है वो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है आपको आईआरडीए जाके पहले वहाँ पे डॉक्यूमेंट देना पड़ता है आईआरडीए के लाइसेंस नंबर के बाद वो एक सर्टिफिकेट देते हैं उसके बाद ही आप जो मैंने जो प्रोसीजर बताया वो प्रोसीजर आप ऑपरेट कर सकते हैं इसके अलावा आप काम नहीं कर सकते हैं दूसरी चीज एलओ यहां से कोई पैसा बाहर नहीं भेज सकता जो आपका लाइसेंस ऑफिस है वो यहां से बाहर पैसा इसलिए नहीं भेज सकता क्योंकि जब कोई एक्टिविटी ही नहीं है कोई इनकम ही नहीं तो आप बाहर पैसा भेजने का कोई मतलब नहीं यानी आप पेरेंट कंपनी को कोई पैसा नहीं भेज सकते रही बात टैक्सेशन की तो कोई टैक्सेशन भी नहीं है क्यों क्योंकि जब कोई इनकम ही नहीं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा लेकिन अगर आपका लाइजन ऑफिस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में कन्वर्ट हो जाता है उसके क्लॉजेज हैं अगर वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में कन्वर्ट हो जाता है उस केस में आप पे टैक्स अप्लीकेबल हो जाएगा 40 परसेंट एंड सरचार्ज यानी कि जो भी इफेक्टिव यानी जो रेट है 40 परसेंट का प्लस और जो सरचार्ज है और सेस है वो अलग से अप्लीकेबल हो जाएंगे अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो लाइजन ऑफिस का ये पूरा लाइफ साइकिल है और जो लाइसेंस है वो थ्री ईयर्स के क्या बोलूँ उसको पैकेट में मिलता है और इसको फिर रिन्यू करने के लिए आपको ए यानी ऑथराइज डीलर के पास जाना होता है तो ये पूरा प्रोसीजर है इंडिया में लाइजन ऑफिस खोलने का हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रांच ऑफिस की बात करेंगे कि ब्रांच ऑफिस इंडिया में आप कैसे ओपन कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही अगर किसी को लाइजन ऑफिस खोलना हो तो हमसे कनेक्ट कर सकता है शायद हम उसके लिए एक अच्छे चैनल भी हो सकते हैं और उनके लिए हम अच्छी सर्विसेज भी दे सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें साथ के साथ हम क्रॉस सिक्सटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं हम five T B Android T B app store website everywhere आप हमें कहीं भी ढूंढ सकते हैं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम आराम से मिल जाएंगे थैंक यू आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद